радует нас. Елочка любит веселых детей и приглашает на праздник гостей. Пусть эта елочка праздничный час, каждой иголочкой радует Эта елочка в праздничный час Каждой иголочкой разлита Радует веткой зеленой махнет, И словно в сказке придет Новый год. Пустят елочка в праздничный час, Каждой иголочкой радует нас, радует нас. Thank you.